على الطبق من اللي على اليسار شفته؟ ليك ليك بسرعه على الشق اليسار بسرعه ماشي؟ يا بكم يا كنابر Marked a location.